چاک واک ہے آس کوئی رہے کھین مادہ دیئے چکن اس تک دیا مکن کرکہ شہر کر آب سب کٕہٕنۍ بوت نہٕ اَسہِ حظ یَتھ ٲسۍ یِوان اَڑٕ وَتہِ ٲسۍ ژَلان واپَس اَکھ کانٛہہ اَفسَر اوس نہٕ یَتھ یِوان نَزدیٖکَس منٛز یِمَن آب گوٚو أسۍ آسان اَتَس کُن أکِس پَٹھوٲرِس نِش گٔے تٔمۍ کوٚر پَتہٕ روڈ تہِ دوٚپُن پانہٕ پانَے ؤسِو ؤسِو پانہٕ سُمبَل أسۍ کیٛاہ کَرو اَتھ توتہِ ییٚتٮ۪تھ نَسا کانٛہہ یُن نظر گُزر دی ہا توتہِ وٕچھ ہا سٲنۍ حالات اَسہِ کیٛاہ حالات چھِ اَسہِ حظ حظ اوس کِچَن یورکَن سُہ تہِ پیوٚو پَتہٕ اَسہِ تِم سیرِ سا پہ سی تھٲے حظ جمع یوکُنَتھ مکان حظ چھُ حاصل مومولی تیل چھِ یہِ بنٛد مگر یَتھ نہ حظ کٔر نہٕ اَسہِ گورمٮ۪نٛٹَن کِہیٖنۍ تہِ حفاظت کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ نہٕ میوٗل اَسہِ وٕنیُک تام کاہش شت کرور روپیشن کاہش کرور بیٚیہِ چھِ آسان سنٹرل گورمٮ۪نٛٹَن دِتۍ کاہ گورمٮ۪نٛٹَس چھِ آسان پَنُن الگ پنڈس ام سہل خوب تھی کتہ کرور آسان پوسے چھِکھ اندس اَرتٕرٛہ ارتہ شیٚتھ رۄپیہِ کہِ مطلب تمہ سات ویسے تیس صفائی ہند خی الحال نقصان ہا لو تہ پہ پٹویر عادِل پھٹو تو پہ اَتھ منٛز زمین گوٚو باغ گٔے سلم گو مکان گئی بزنس تٔتھۍ سۭتۍ ختم دکان تم أتھۍ سۭتۍ ختم پہ یہِ لوٗٹھ سکیم سوٗٹھا دے رسوٗخ اوس تب تک لوٹا سوٹا اوس رسوخ دیُتمُت یہ ٲسۍ غریٖب عوام غریٖب عوامَس پٮ۪ٹھ ووت نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ آو اوترٕ ہندوستان ؤزیٖر اعظم یور تقریر شیت ساس ساس آپ نے دیکھا کہ کس طرح کاوپورہ کے لوگ ابھی بھی امداد کے انتظار میں ہیں بس ایک ہی سوال لے کے کھڑے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے اتنا پیسہ پیکیج دیا وہ کہاں گیا میری ناظرین سے یہ استدا ہے کہ ڈی سی بانڈی پورہ کے نمبر پہ رابطہ کر کے اسے اس سوال کا جواب طلب کرے میں انیسا حمید کوپ سے کشمیر انہر کے لیے